Mae llwybr Blue Scar yn 7 km o hyd ac yn gallu cymryd sawl awr, yn dibynnu ar y beic wedi adastur ydych yn ei ddefnyddio a'ch lefel ffitrwydd. Ar ddechrau'r llwybr, mae yna lawer o waith dringo ond mae yna hefyd rai rhannau byr i lawr all i'ch difyru. Gall rhai rhannau o'r llwybr fod yn eithaf technegol i rai sy'n defnyddio beicau wedi haddasu, gan gynnwys rhannau caregog i lawr allt. Mae cryn dipyn o berms ar y llwybr, felly mae angen i chi allu trin y rhain yn gyffyrddus. Pan gyrheddwch y llwybr tan, trowch i'r chwith a byddwch yn barod am ddringfa hir i fyny'r bryn. Wedi i chi gyrraedd y copa, trowch i'r dde i fynd ar y Widowmaker. Cymerwch ofal ar y rhan yma gan fod disgyn feidd serth ar ochr y dde y llwybr. dylai defnyddwyr beiciau wedi haddasu gymryd gofal ar hyd y rhan llwybr bordiau rhag ofni olwyn ddisgyn arno ar yr ochr chwith. Mae yna ddigon o berms ar y llwybr hwn i ddefnyddwyr beiciau wedi eu haddasu ymarfer arnyn nhw wrth i gamu lawr ochr y bryn.